पर आपको वेदर स्टाइल और यहाँ पर आपको जो clock style completely new design के साथ मिल जाता है जिसमें कि आपको क्लॉक में ही डेट का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको एक म्यूज़िक का ऑप्शन दिया गया जो कि परफेक्टली वर्क करता है बात की इसकी आइकन की तो आइकन भी आप देख सकते हैं आइकन भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है यहाँ पर इसको आप वॉल पेपर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी स्टेटस बार की स्टेटस बार पर आप देख सकते हैं कि आपको नेटवर्क आइकन बैटरी आइकन या वोल्टी आइकन काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा ये कोई थर्ड पार्टी थीम नहीं है ये एक ऑफिशियल थीम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कंट्रोल पर भी काफ़ी अमेजिंग लुक के साथ मिल जाता है जिसमें कि आपको जो इनेबल डिसेबल आपको मल्टी कलर में मिल जाता है हमको काफ़ी पसंद आया इसका कंट्रोल पैनल भी बात करें इसकी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस आप यहाँ पर देख सकते कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है जिसमें कि आपको आइकन काफ़ी न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है अबाउट की बात करें तो अबाउट में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है बात करें इसकी डायलर पैड की डायलर पैड आप देख सकते हैं कि डायलर पैड भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है जिसमें कि आपको आइकन जो है डायलर पैड का वो आपको काफ़ी छोटा में मिल जाता है जो काफ़ी क्यूट सा दिखता है बात करें इसकी डार्क मोड एक बार इसका इनेबल कर लेता है देख लेते हैं कि इसमें डार्क मोड आपको सपोर्टेड मिलता है नहीं तो डार्क मोड मैंने कर दिया इनेबल और चलते इसके डायले पैड पर तो देख सकते हैं आपको डायले पैड कुछ इस तरह का मिल जाएगा जो काफ़ी न्यू लुक प्रोवाइड कर देता है और डार्क मोड इनेबल करने के बाद हमको हर थीम प्रीमियम ही दिखता है आपको तो पता ही है कि आपके भाई को जो है डार्क मोड से जो है ना कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है तो चलिए बात कर लेते हैं इसी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप देखते डार्क मोड में आपको काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है जो कि डार्क मोड में हमको काफ़ी पसंद आई थी यहाँ पर आपको इसका जेस्टर भी है भी आपको ब्लैक में मिल जाता है तो चलिए चलते इसके टोटल आइकन आपको दिखा दे देख सकते हैं आपको आइकन कुछ इस लुक में मिल जाएगा जो कि काफ़ी बेहतरीन लगा काफ़ी क्लीन में आपको मिल जाता है इसका आइकन जो कि हमको काफ़ी पसंद आया तो चलिए इसके लॉक स्क्रीन पे